mecmeyi de müstemen gitmez Bu hasret yine küzüm aş Ki yolun bir laze ben gitmen aş Meni men isteyen söhbeti de ercü Hani ister kişinin Söhbetin könlüm sen gitmez Ulan kim deyirdin hiç Rabbi kıyamet anmadım Aya peyambar semey bulunlar دمدم کمرا ترلر بر من دین من تراب تمام بریدین و نبرت تبامن آن دین کی مندن isteyeyim bere Özü hem behremen olmaz Meni Özü deri seher Nitşekiyem mail mamatımda Lebi şedidir ağıb Ölümdene hem necatımda Bu dem vav süleymen ol Kavtili asbatımga niteyi hüri peri bemez Min ya hayatımga Ayağını zer çeşmeyle nihaniye noşkan Ranmayı kür hey Randres nişamı kırkattin Töker aşkı İçim bu çağ çağ gitmez Tenim Bugün çavbiller içre Yol yedi uşasın avra

hayratga qolma ko'rmas oniya ne uchun deb ko'z ulay o'tlig'ay yuzini och sanovoyi tegmasin deb ko'z mahabbat tuhmidin o'zga ulug' uzra